Мои славные, я счастлив в эту секунду оказаться рядом с вами. Лично я, правда, по экрану вместе со своей большой командой с замиранием сердца следил за каждым вашим движением. Я без преувеличения могу назвать вас национальными героями. Тех, с кого молодое поколение должно брать пример. И примите от меня маленькие подарки, тут шапочки и шарфы. Спасибо. Потому что я вам желаю успехов и прежде всего, мои родные, здоровья. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Вы самые, что ни на есть, большие умницы. И если позволите деду с вами картинку сделать. Максим, а, можете а, сказать еще раз Секундочку, just a minute. Пожалуйста. Спасибо, друзья, не отвлекаю. Вам побед!